փոքրուս ծրված բասերին գծետը 9-10-ի որես քանը կասեի չի կարա հավատայ ասեն բլիշնի ռեփ կարայ այ ռոպեններից տարապայ ժարգոն մայրա քաղաքային ստե հարսանային գայն գծի էքը մեջները չշար մարդը փոխեմ հետը շան մեջքի պահում են նշան փոքր խեն ու խշան էսի արագա միա ասա տամ ոչ միա եթե հասար սարքյասար միշտ եմ կիսում հավասար կարասար շուրտ առազումը մտքումս ասիրը մի է հազում եմ ես ու ռեպը լապես ասում ենք իշկան տեղ կա այդքան գազում ենք հոգրի ծրված բասերին գզետը ինը տասերի լսի ֆլոու ասելիք ռեպ արանքում ռամսերի հոգրուս ծրված բասերին գզետը ինը տասերի լսի ֆլոու ասելիք ռեպ արանքում Անում երբ քնած ես Ովը դեմ տալի մտած ես Քուչեցի կամ եք թրած ես Տեսացի վրա գրած ես ամեն տողը Ով կա կողը Ովքեր լսում են գրդողը Դեմ գիտեմ զոլը Թեզ ածորը Եղիս ուշ պահի զազորը Տապե Չունեմ խայպի կարիք վակշե Ոնց սկսել եմ տենց է դալշե Տենց է դալշե Դիշով գեքի հա չէր գազան տղեկ կայնած պոստեր սոված սնգրտացող մոս երբ ձենս քուչից միջև լոստ է փոքրուս ծրված վասերին ձետը ինը տասերի լսի ֆլոու ասերիկ ռեփ արանքում ռամսերի փոքրուս ծրված վասերին ձետը ինը տասերի լսի ֆլոու ասերիկ ռեփ արանքում ռամսերի